c'est vrai que le, régime de fin euh, du président Amadou Toumani Touré avait en vue de, procéder à une relecture de la Constitution, mais, cette initiative-là a été mise en marche. Maintenant, la crise actuelle qui, se pose euh, au Mali euh, est, est, complexe. C'est à la fois une crise de société, une crise politique et institutionnelle, une crise, euh, une crise euh, sécurité et militaire. La crise, comme je le disais tantôt, c'est une crise, à la fois une crise de gouvernance qui, euh, effectivement, pose la question même de, de la capacité de, de l'État. Cette capacité de l'État, cette crédibilité de l'État a été remise en cause. Hein. si l'on s'est fait, si se réfère à plusieurs analyses précédentes par le passé qui ont été faites, si l'on se réfère euh, sur les mécanismes et les, procédures, les processus par lesquels euh, euh, l'État, par le passé et aujourd'hui même, a, a, tenté de gérer les différentes crises qui, à elles, se sont posées, on se rend compte que l'État est confronté à plusieurs défis, dont celui de sa propre capacité à conduire la gouvernance du pays, celui même de sa crédibilité, de sa légitimité. si l'on veut sortir, n'est-ce pas, de ces immenses défis-là, il faut commencer par, euh, par réinterroger notre constitution. Ça voudrait dire quoi à, voir dans quel cadre notre constitution euh, permet, n'est-ce pas, de mettre des gardes fous permet de circonscrire vraiment euh, la fonctionnalité de l'État. La relecture de, la constitution comme moyen pour solder, n'est-ce pas, la sortie des crises au Mali est envisagée. Et à mon avis, eh, elle doit prendre en compte trois dimensions qui me semblent très essentielles la relecture de, la constitution malienne, elle doit premièrement interroger, n'est-ce pas, euh, le mode de gouvernance. C'est-à-dire qu'elle euh, doit euh, comprendre un certain nombre de, principes de gouvernance qui, tant, autant elles seront contraignantes pour les dirigeants, autant elles aussi elles permettront à ces derniers de respecter quand même un certain minimum de béaba en termes de gouvernance au public, en termes de redevabilité, en termes de communication, en termes de transparence, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires publiques. Euh, on les dit, euh, on les dit, mais elles ne sont pas assez mises euh, dans le processus de gouvernance. Donc, pour moi, la Constitution doit recadrer, n'est-ce pas, la gouvernance publique à travers ces différents principes-là. Deuxième point, c'est que la Constitution doit également, la nouvelle Constitution, si l'on est amené à la réinterroger, doit porter sur un deuxième point, sur les questions de représentativité politique en ce sens qu'elle doit réinterroger, n'est-ce pas, euh, le, le, mécanisme électoral même. C'est-à-dire comment veiller à ce que euh, les dirigeants qui sont issus, n'est-ce pas, de processus électoraux euh, soient vraiment des dirigeants légitimes, qui, qui, qui soient indépendants. les, les, élus, euh, pour citer par exemple le cas de, euh, des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, ont plutôt fonctionné comme euh, des personnes étant à la solde du pouvoir. C'était le cas du, de l'accord de famille, la, disons de, la réforme de l'accord de, de, la famille, où on a vu vraiment euh, euh, euh, le rôle joué par l'Assemblée nationale qui n'a pas été vraiment dans le cadre de l'aspiration de la population. Il y a eu de grands sujets dans, qui se sont posés à la nation où vraiment les élus n'ont pas été à la hauteur pour apporter les réponses idoines, pour quand même quelque part présenter, n'est-ce pas, euh, le point de vue, l'aspiration des, populations. Et puis, troisièmement, peut-être qu'elle elle, elle est chose euh, antérieure à, à la première, c'est la question de l'architecture électorale elle-même. Euh, oui, c'est l'ancien projet de réforme avait plus ou moins porté sur ça, mais il est important de, revoir, n'est-ce pas, le montage électoral à, en parlant de, de l'ensemble des institutions en charge d'organiser les élections. Comment euh, les institutions en charge d'organiser les élections et tout l'ingénierie électorale en place puisse refléter vraiment euh, nos ressources financières, nos méthodes et nos moyens de faire, nos valeurs et aussi permettre à ce que euh, la conséquence, n'est-ce pas, de cette ingénierie électorale-là puisse être ce que je disais tantôt, l'aboutissement vraiment à, à une représentativité politique qui soit à l'image du peuple. Et le troisième euh, point qui me semble, euh, qui me semble euh, très pertinent, surtout à l'image de la crise actuelle, c'est le recadrage de l'armée. Ok, il y a un travail immense à faire sur, sur notre armée actuelle. Comment travailler à l'émergence d'une armée républicaine qui est vraiment pour, pour mission de garantir l'intégrité de nos territoires, de protéger les institutions politiques et, constitutionnelles, et surtout de, de, se mettre à marge du jeu politique.